の術はった絶対防御だうんとどめじゃぜたへんそりゃ捕らえたが消えろ

んがまだまだまだだまだだ影分身の術絶対防御だクソ

さばく焦 いてる行きます行きます行きます忍法影首縛りの術硬派烈風剣元気になって影縫いの術絶対防御だうん砂漠早々

を怒らせたわねへいこ硬派で風剣影分身の術絶対防御だうんはっ

ソよ重宝総よ行きますオら頑張りなさい硬派烈風剣は影分身の術絶対防御だうんあっあっ さはそうそ捕らえたやめてなでしこ流硬派烈風剣影分身の術絶対防御だくぞせいやせ そうだよそうだよ潰れろクソせんなまだまだまだまだ